Marino, gnangnang, macaron, Gobon, leur mère à la con. Ceux qui parlent en notre nom, comme les pires avocats prenez garde retour de femmes quand se soulèvent mes femmes. Oh. Regarde garde, retour de quand quand soulève soulève med Il y avait tous à votre bouche Ces mots qu'on nous sert à la louche Ces merveilleux attrape-mouches Au peuple aimé, sainte ni touche Prenez garde autour de flamme Quand se soulève mes flammes tour de flamme quand se soulèvent mes Les abreuvés de vos combines, les affrugats de la marine. Cela réjouit leur salmine, Et nourrit la vermine. Prenez garde au de flamme quand se soulèvent mes femmes Prenez garde autour de flammes quand se soulèvent mes femmes votre appétit de pouvoir, vous répandez le désespoir. Des travailleurs à l'abattoir, au nom du fric, votre étendard. Prenez garde autour de flamme quand se soulève mes femmes. Prenez garde autour de flamme quand se soulève mes femmes. ou démocratie, élite élue, voyoucratie. L'as de votre médiocratie, nous lançons cette prophétie. Prenez garde autour de flamme quand se soulèvent en même les On garde autour de flamme quand se soulèvent en mes femmes, On garde autour de flamme quand se soulèvent en femmes. commencé par suivre vos lois. Prenez garde autour des femmes, soulève à mes femmes, il est fini le temps des rois. Commencez par suivre vos lois. Prenez garde autour des femmes, soulève à mes femmes. Prenez garde autour des femmes, quand se soulève à mes femmes. Prenez garde autour des femmes, quand se soulève à mes femmes, il est fini le temps des rois. Commencez par suivre vos lois. Prenez garde autour des femmes, quand se Cadre autour de flammes quand se soulèvent mes femmes. Oh.